los confines de la tierra me tomaste o oh, de tierras tan lejanas me llamaste soy de tu gloria Oh, por tu gracia ahora soy hijo tuyo Llamaste tanto que tu vida diste en mi lugar Tu amor es grande, sobrepasa todo entendimiento habitaré en tu presencia cada día. Ah, proclamaré con mis labios tu nombre. Por tu sangre tengo redención y el perdón de mis pecados, mi transgresión. estrella, ahora soy tu hijo y tú mi padre. Por siempre honra y gloria te daré, te alabaré porque maravilloso es tu amor. Habitaré en tu presencia cada día, proclamaré.